Bienvenida. Bueno, yo quería compartir sobre la actividad que hicimos ayer también. I would like to share uh, about the activity the experiential that we did yesterday. En cierto momento eh, dejé, hubo como una burbuja que me aisló de lo que estábamos haciendo. And there was a point where there was like a bubble that was isolating, isolating me from, the, from what, we were, what was going on. Y lo único que podía escuchar era la letra de la canción. And the only thing I could do was listen to the words of a, of a song. Es una canción. Solo recuerdo que decía, tú eres el Hijo de Dios. It's a song that where I, the only thing that I can remember is that it said, you are a child of God. Entonces esta mañana me he dado cuenta and so this morning I have realized que tenía que ver con los niveles de conciencia de, de los sueños de la película. That had to do with the levels of the dream in the movie. Venía, sentía la voz que decía, eres un hijo de Dios desde muy, muy lejos, pero a la vez muy cerca. But I could hear this voice that said, you are a child of God, and it seemed like it was far away, and at the same time it was very close. Tengo dos sentimientos, uno de que sí, de que tengo muchas, muchas ganas de estado. And yes, I have two feelings. One is that yes, I really want to live in that state. Pero también hay otra muy fuerte de que no, de que no puedo ser yo, de que no soy yo eso. But there's also a very strong one that I am not that. Thank you. Yes, like in the movie last night. Sí, es algo como en la película de anoche. Where Mao wanted to share the dream with Kao. Que Mao quería compartir el sueño con Kao. Wanted to share a personal dream of her and her husband and her children. Ella quería compartir un sueño personal de ella con su esposo y sus hijos. Cobb had to come to the realization that that was not true existence. In this world, the mind has been comfortable becoming a person. En este mundo la mente se ha eh, sentido eh, cómoda en convirtiéndose en una persona. And surrounding it with persons. Y, rodeando, y rodeándose de personas. Cobb said that the unconscious mind peoples the world. Cobb dijo que la mente inconsciente puebla al mundo. And that all the environments are just constructed and invented. Que todos los ambientes solamente son inventados y construidos. So it makes the world sound like quite a, a stage. Entonces hace esto hace parecer el mundo eh, justo como un escenario. Like a big theater. Como un gran teatro. And when children grow up in this world, they have aspirations. Y cuando los niños en este mundo van creciendo, tienen aspiraciones. Oftentimes it's to get married and have children and live happily ever after. A veces es casarse, tener hijos y vivir felices por siempre. our fairy tales where Cinderella is supposed to find the prince. O como en una cuento de hadas donde Cenicienta se supone que debe encontrar al príncipe. And ride off on a horse. E irse con él en un caballo and live happily ever after. Y vivir felices por siempre. And now there's new variations. Y ahora hay variaciones nuevas. To be a single man or woman who is in control of the world. Ser un hombre o mujer solteros que están en control del mundo. Very successful in their careers. Muy exitosos en sus carreras. Very powerful as a person. Muy poderosos como como Uh, can pick and choose any kind of lifestyle that they want to live. pueden decidir eh, y escoger cualquier tipo de estilo de vida que quieras. Uh, now the idea is to go to Starbucks with your laptop. Ahora el ideal es ir al Starbucks con tu, con tu computadora. Order your favorite expensive drink. Y pedir tu bebida favorita más cara. Half calf, double decaf, whatever. Everybody can pronounce it. <laughs> el nombre de la bebida casi que no es ni siquiera pronunciable. And you don't work at a job anymore, you're self-employed, you sit there with your laptop and play with your laptop because you time is in your hands, you think. porque crees que, ya te sientas ahí muy cómodo y eres autoempleado y tú tienes control del tiempo. Eso crees tú, que tienes control. Now you are your own boss, you know, you're employed Ahora tú eres tu propio jefe porque te has autoempleado. Uh, you decide when you want to work and when you want to just sip the tea. Decides cuándo quieres trabajar y cuándo vas a beber tu té. Because you have got the whole world on a string. Porque tú crees que tienes a todo el mundo en, en un hilo. And really you're just biding time till you grow old and die. but in the most comfortable way possible. you know, you feel like you don't have to do anything. You build a big nest egg. Porque construyes un, digo, te haces de un buen este ahorro, de un buen nidito. So it's just another ego ideal. Y ese solo es otro ideal Instead of getting married raising children, en lugar de casarse, tener hijos, too complex nowadays. complejo hoy en día. forget about having children. That's too much, work and too much tener hijos. Eso es demasiado trabajo y demasiado drama. Just sip your tea and use your laptop or your smartphone. <laughs> Solamente bebe tu té y usa tu laptop o tu eh, teléfono inteligente. But at some point we, we realize that uh, we've been living a lie. Pero en algún punto nos damos cuenta que hemos estado viviendo una mentira. That if we are truly a child of God, we must be free. Que si realmente somos el hijo de Dios, debemos de ser libres. And we cannot find freedom with the body. Y no podemos encontrar libertad con el cuerpo. No matter how much mobility that the body has, we still feel something is missing. Aun cuando tenga o sin importar cuánta movilidad tenga el cuerpo, todavía sentimos que algo está haciendo falta. No matter how many skills we accumulate. Sin importar cuántas habilidades acumulemos. How much education and intelligence. Cuánta educación y cuánta inteligencia. How much personal power and personal control el tanto cuánto poder personal o control personal. There's something that's still empty inside. Todavía hay algo ahí que está vacío. And so now we are coming to realize that we truly are a child of God. Y ahora estamos comenzando a darnos cuenta que realmente sí somos el hijo de Dios. And that our worth is established by God. Y que nuestra valía, nuestro valor lo establece Dios. Nothing we think or say or make or do establishes our worth. Nada de lo que hagamos o digamos o construyamos eh, es lo que va a establecer nuestra valía. Y todo el, el mundo eh, lineal ha sido todo un truco. Y nos damos cuenta que podemos dar un cambio en el apagado, en el switch del corazón. Yeah, enough with living this old way of, of pursuing y podemos decir, ya basta de vivir esta manera en, en constante persecución de algo. I'm going to rest in God. Voy a descansar en Dios. And even as I start to rest in God, y aun cuando comienzo a descansar en Dios, I'm going to allow myself to be taken care of by the Spirit. Voy a permitirme a mí mismo que eh, el cuidado del Espíritu. I'm not going to fight the stream anymore. Ya no voy a luchar contra corriente. Uh, I'm going to go with the flow of life. Voy a, a seguir la, el flujo de la vida. So this is a magnificent experience. Y esta es una experiencia magnífica. And the bubble pops. Cuando esa burbuja se rompe. And you just allow yourself to experience all this love and connection. Y te permites a ti mismo recibir todo este amor y toda esta conexión. That's what these experiential exercises are all about. Y de eso se tratan todos estos ejercicios experienciales. To really put it into practice. Que realmente lo, lo pongamos en práctica. The metaphysics of the Course in Miracles are just a, a background. La metafísica del curso solamente es un telón de fondo. You don't have to be able to even speak about them. Ni siquiera tienes que poder hablar acerca de la metafísica. It just helps turn your mind in, in a very helpful direction solamente le permite a tu mente eh, ir hacia una dirección muy, muy útil, muy valiosa. But most people talk about the experiential exercises. Pero la mayor parte de las personas hablan acerca de los ejercicios experienciales. Is where they finally allow themselves to open up to an experience. Es cuando finalmente se abren, a, se permiten abrirse para una experiencia. And once you do, the world will never seem to be the same. Y una vez que lo haces, el mundo ya nunca se va a averiguar. Things will just seem to fall in place. Las cosas simplemente parecerán acomodarse. The struggles and challenges of the past start to fade away. Los retos y esfuerzos del pasado comienzan a disolverse. And it's almost as if things are happening very automatically. Y es casi como si las cosas sucedieran de forma muy automática. You don't even have to figure out how the future will, will happen. Ni siquiera tienes que imaginarte cómo va a suceder el futuro. You just relax present trust. Solamente te relajas en la confianza presente. So thank you for sharing this with everyone. Y gracias por compartir esto con todos. You are really speaking for everyone here. Realmente estás hablando por todos aquí.